台湾是中国一部分，两岸同属一个中国的历史和法理事实，是任何人、任何势力都无法改变的。但民进党当局却始终拒绝承认体现“一中”原则的“九二共识”，并摆出加大两岸对抗的姿态。对内，民进党当局大肆煽动恨路、反路、恨路、反路情绪；对外，则积极迎合美国恶华战略，试图挟洋自重，以美抗陆保独。 舆论普遍认为，民进党当局越是加速推进“剧统谋独”进程，两岸统独之间的较量、碰撞就会越激烈，统一的急迫性就会越上升。自去年以来，大陆舰机密集绕台行动，让岛内普遍有一种不祥之感。台媒认为，解放军舰机密集战巡，以及大规模有针对性的对海突击和夺岛演训，是对岛内台独势力的震慑，同时。 大陆还发出了促统信号，且是促五统的信号。尽管民进党当局极力掩饰紧张情绪，反复宣称一切尽在掌握中，但却无法平息岛内舆论的躁动不安。特别是大陆出台的一份国家规划纲要，更是迅速引爆了岛内舆论。据媒体三月一日报道称。 大陆出台了一份国家综合立体交通网规划纲要，一些敏锐的网友立刻从中发现一大亮点：台湾省台北市也出现在这份纲要的规划当中。据悉，这份纲要规划期从二零二一年至二零三五年，远景展望到本世纪中叶。中国国家综合立体交通网的建设，在这份国家规划纲要中还提及将铁路修到台湾。 并迅速引爆岛内舆论，统一时间表出炉。国家规划纲要提及铁路修到台湾，引爆岛内舆论。有岛内网友表示，这根本就不是交通规划，而是已经出炉的统一时间表。有岛内媒体分析称，大陆这份交通规划并不简单，其主要意义是证实一中原则，并告诉台湾与域外国家，大陆有信心、有能力在二零三五年前完成。 将铁路修建到台湾，更有分析认为，如果是二千零三十五年完成福州到台北的交通布局，按照五年的修建工期，那么二零三零年台湾就应该已经解放了，且局势得到了基本稳定，因此需要再往前推两年，那就是二零二八年左右。大陆网友掐指一算，两岸统一的时间快了。 并提醒台湾要认清历史大势，这个历史大势就是两岸必须统一，两岸必将统一，两岸必然统一，两岸统一不会遥遥无期，一代传给一代。这一点，即便是台湾老百姓也看得很清楚。有民调显示，百分之四十八点一的民众认为统一不可避免。换言之，每两个台湾人中就有一个认为。 两岸一定会统一。有台湾媒体称，不用等到大陆建军一百年，两岸可能就会统一。对于大陆将铁路修到台湾，有业内人士分析，如果要二零三五年建成实现，建设工期倒推十年，也就是说二零二五年左右完成国家统一。事实上，我们国家做的中长期规划基本上全都实现了，就连我们说要去月球挖土，都如期完成了。 此前有消息称，大陆将列台独分子清单，并计划出台国家统一法，这意味着台湾问题的解决正进入快车道，也暗示着大陆整体对台战略将要进行全面调整。进一步来说，即便台湾当局不同大陆谈统一，且仍在拒统谋独的道路上狂奔，大陆自然要加速推进国家的统一。有专家表示，自一八四零年鸦片战争以来， 台湾的命运始终与祖国的统一、分裂、兴衰、荣辱紧密相连。可以说，国家强大、民族复兴，从根本上决定着两岸关系的走向和祖国完全统一的最终实现。台湾问题因民族弱乱而产生，也必将随着民族复兴而终结。要知道，每一代人有每一代人的责任，而我们这一代人的责任。 就是实现祖国的完全统一，所以对于民进党当局来说，抗拒统一势不可为，咸阳自重更是死路一条。